Hey guys, wala si Roque. Ako muna mag-vlog. Tatakbo ko tong camera niya. Hoy, bakit yan? Putang ina mo. Hoy, <laughs> ay na, kamera ko. Hoy, ang gulo mo, ay na mo ha. Ana, ana, ana. Nakainis naman to. Nagpa-vlog ka, hindi. Inis mo maglakad. Yun. Oo, mag-irdigding ni. Eh. Layo na nila, pre. Tagalog tayo, pre, para maintindihan tayo. Eh, ano nga ba yung sasabihin natin? Nakapagod. <laughs> Pinagod mo ako, tinubo mo yung camera ko. Ah, ang ganda pa naman oh. Yellow yung buhok ko, yellow <laughs> din yung buhok mo. <laughs> Takbo ulit tayo. 1, 2, 3, go! o, bilisan pa. Tangin na mo, bilisan tayo. Nadudulas na yung, nadudulas na yung. Hulo, may aso! May aso! Hulo! Ang dami. Ah, pagod. Ah, Ah, hiningala ko. Huwag ka mo muna. Ah, kapagod mag-vlog. Hiningal ka, no? Huwag ka sa sambatik. Tiga, magsasalita na ako para hindi na sila mabore. Yung pupunta namin ngayon, kukuha kami ng pera. Pera ba? Oo. Pera. Kasi maglalabas kami ng kotse. Eh, mamaya, mamaya maglalabas kami yung L300. 1,500 ba Oo. Oh, 300 na kutsi. Mga bobo! Okay, abagod. Di barik. Sasakay din naman tayo mamaya sa kutsi natin. Ha? Huh? Yung pako. Pare, yung pako nasugat. Tignan mo. Oh, oh tika. Yung pako nasugat oh. Bagi. Yan. Yan tayo. Nandito ba si Kapitan? Si Kapitan kasi kukunin namin yung kutsi niya. Yun yung kutsi niya. Oh. Hey, nakikita nyo ba? Yung orange na kutsi. Tatakbo namin yung kutsi niya. Hindi namin itadrive. Tatakbo. Sino yun? Mayroong nakakakita. Naririnig ata tayo. Huwag natin muna kunin. Tumulong tayo banda. Okay. Ba't hanggang ngayon hihingal pa rin ako? Magkahingal. <laughs> Sana sila dimdim. Ha? May mata ko na. Naduling ako. Usapin mo sila, pare. Oh. Usapin mo. Hello guys, welcome to my pack. Oh. <laughs> Hi guys, welcome my... <laughs> Mga bobo! ano yun? Ay, nako. Ikaw ang Greenlanded mo, ha? Ah, para kang bata. Di ba dito yung bahay nyo? Oo. Oh. Oo. Oh. Huwag ka nang umuwi dyan. Dito, dito ka na lang. <laughs> Ayun sila oh. Nasaan si Ata? Nahuli na. Ha? Oo. Nahuli na. At habang kami ay naglalakad, nakita ng aking kasama ang kanyang kapatid. Matagal niya itong hindi nakasama, kaya siya ay masayang masaya. O nga pala yung mga taong napulot namin kagahapon. Na, ah, ano, nananawagan kami sa pamilya ng mga to. Dati kasi Dati kasi namumulot lang sila ng basura dito ngayon. Nagtatambay na lang kasi sila kasi meron na silang allowance by a day. Meron silang 50 pesos habang nakaupo sila dyan. Pulis! Wait ha, ah, may pulis! May pulis! Wala na! May pulis! <laughs> Tignan nyo! Wala! <laughs> Kaya na, akala ko may pulis! <laughs> Pare, pulis storage na! Diotori ko na yung tanong ko sa'yo. Taga saan ka nga pala? Sa Dagupan City. Anong membro ka? Anong membro? O yung datin yung membro, yung tinatawag nilang ano ata yun? Yung sa vlog? Ay, Mike Crosum! Oh, yun. Taga Mike Crosum siya dati. Eh, ano naman yung experience mo sa Mike Crosum? Um, masaya. Masaya. Ano naman yung pinakamagandang video na nagawa nyo noon? Um, yung tagutaguan yata yun. Tagutaguan? Eh, para sa akin maganda yun ah. Sino nag-direct nun? Sinong direktor nun? Ikaw yata. Ako ba? Ang galing pala ng director, kaya pala maganda yun eh. Hey guys, takpan mo na. Ayaw ko na mag-vlog.